kandi eyila eh, n'ensambo yashiya marekani yashibirira yini ino igemu facebook yomombala eh, ipeti na kidole ungula unavityaka kutakaza vanhu abantu baafrika vangu vandisumbwa ina masimu african supu kɛ a ye não yala na suke supu yala ai mun ka taa sin e kana ko pika ta ko yango tenda kwa kata kata ni sim eh aho é ole bi e ole sao no não e bi le ni man ko le vi le ne sa po هقول ساعه مش بنسى وبنا ملكيميا وبنسى وبنا بندلاga Eh bana bali sawa no sibe twika kabya sumbwa betu no kambye no mbula ya ono ah oh, Apole ah. sana pole sana mungo musaidie weekend boni boni lokendo that what people say Ah boni boni lokendo no viene sambo bana viene sambo ni tekino marekani u viene sambo Nike bi wiki maisha ma ikomlongele ile mwanafunzi kwa Trump ono. ibi hivyo mambo ma kone you know yani katika kutumia kwanza kima eh, kima kisa tobati islam kwela wana ka utungu nishika sumanya bintu bya yala bafike shimo pokela yala o shimo ndo chibila ole ndo kujane no ole o bela ina jela shiete aro have money ubyane ensambu ubyane ensambu inategemea Marekani washia na wanaso washia na wanaso shibila ina nya isatu biyo Trump wao oh, ampokesha ila mayo masomo apokelela sa yani elfu tisa tonosi chachalundi bitu binaino ine mwenye bino molela majende bino afu tu bwende elfu tisa tuta omani na watu senda njene tidamu utafikiri bino na tela ndokotana sho bwe mapana mojo ngale ni wana ni mwana yini eh abana ah, eh eh, eh mwana ita ulo wangi bana eh majendolo oh, oh, oh, ndokotana kama apike ndoko ngo ndokotana kama apike ni tabe simu bya okoma bibi tu bwa ani ani sivu na usikia usiku ani ndiko cha hela hela kwa mwenye Awa no wonder what.